Bueno, pues esta guitarra es muy interesante, ¿eh? <laughs> Bueno, soy Rafa de Hombres G, estoy aquí en la fábrica de Manuel Rodríguez de Guitars, de mi amigo Manuel, probando una guitarra hoy muy interesante. Una guitarra, básicamente, que está pensada para gente que está empezando a tocar la guitarra. Eh, ¿Por qué? No porque sea de una calidad especial, más baja que otra, sino la calidad de la guitarra, las maderas, que ahora os contaré, es buenísima. Lo que pasa es que ellos han pensado mucho en la gente que empieza porque han hecho una guitarra de caja más estrecha, que, otros modelos y sobre todo el mástil. El mástil es comodísimo, es más pequeño, más estrecho, pensado para la gente que está empezando, que no tiene una sensación mucho más cómoda al, tocar. ¿no? Pero es fantástica porque es una guitarra hecha de nogal, por eso tiene este color oscurito del nogal. La guitarra se llama, es la C11 la C11 Caballero, se llama esta guitarra, por eso la estoy probando yo que soy un caballero, ya lo sabéis. Y la guitarra, pues como os cuento, es de nogal, la tapa es de cedro, este, que, no llega a ser tan oscuro como otras tapas de otros modelos, pero es muy elegante, muy bonita. Eh, los tonos eh, todos son parecidos, por eso hace una estética muy compensada. La estética de guitarra a, mí me encanta porque los colores son muy parecidos de tapa y de, caja y, el mástil. ¿no? La tapa es de cedro, como os digo, y es mástil, está muy nivelado, muy equilibrado y es súper cómoda de tocar. ¿vale? Así que si queréis empezar a aprender a tocar la guitarra, este, pues buscad, por ejemplo, esta guitarra, la C11 de Manuel Rodríguez. Y afinarla bien ¿eh? antes de tocar.